में चुनावी गर्मियाँ चल रही है और महाराष्ट्र में अगस्त का महीना चल रहा है साहब देखिए पहले ही दिसंबर का महीना चल रहा है और ऊपर से ये बरसात की ठंडी हवा मौसम तो सुहाना सा है सूरज भी आज छुपा छुपा सा है einiges sicher mal heil.